Привіт, мене звати Антон, а то пакується Толік. Добрий день. І це проект uncranian.com автостопом від України до Шотландії. Зараз вже трошки видно, хоч встали ми раніше, то ми записуємо вітальне відео. Е, ми успішно поспали тут за парканом на заправці в таких колоссях, прикольно. Ось я вже спакував, все Толік ще складає свій спальник. Що ти думаєш про цей experience, Толік? Це кльовий experience е, насправді. І я не знаю, я б з радістю можу ще його підбув. Коротше, ми з Толіком так зрозуміли, що це був той е, ритуал позбавлення цнотливості hitchhiker а, коли далі вже пофіг, чи є тобі де ночувати, чи немає. І та я зрозумів, що я тепер вже не зможу сказати водіям, що а що ж, якщо ви не злапали машину, де ви спите? Тому такого ще не було. <laughs> Ну да. Не було. Так от, ладно, пішли по швидкому на Прагу за стопом. І там все добре. I got this! До речі, ми заїхали в Прагу з далекобійником. Е, зараз він має підкатати на своїй маленькій машині і завести нас в саме місто. Але насправді, ну, останні події були якісь ще нереально кльові. Ми переночували в лісі, постійно сповзали, бо трошки по-дурному лягли на схилі. Але насправді виспались дуже класно на свіжому повітрі, хоча між з обидвох сторін були дороги. Е, І майже одразу нас підібрав е, цей далекобійник. Він дуже не хотів нас брати, казав, ні, ребят, тільки одного, тільки одного. Ну, Ми його вмовили, що та ні, нормально, ніяких проблем не буде. Ми домовились до першої заправки. Так, домовились до першої заправки, але якось і перша, і друга. Ну і ти я, я, я так тільки сидів собі ззаду, я закрився рюкзаками, щоб мене не видно навіть було. Тільки дивився заправку, ну проїді, ну проїді, знаєш, ну проїді. О, і тепер ми ось у празі, він зараз попитає на легкій машині, завезе нас в місто то насправді все вийшло дуже круто і е, скоро ми, мабуть, зустрінемось з Анже... з Анджеєм е і поговоримо про автостопи. Так що, ребята, давайте слідкуйте за нами. Це ukrainian.com, ранок 27 числа. Yeah. Storage bra. Super. Схоже, що цей чувак. Е? <laughs> Реально сповела. Цей чувак просто повіз нас кататися по всьому старому місті Празі. <laughs> Вау, я, я згадую цю правду. Схоже? Блін, чувак, вона реально красива. I love this city. I have been here like two years ago and ah, I still get it. Oh my god. Oh. Up. Oh. Home sweet home. <laughs> Sam? Okay. Yeah. Thank you very much. <laughs> Thank you for the super ride. Cheers. Have a nice day. Так, сказав бедняк Ну Тут чувак прикольно спить на лавці. А що йому? Він разі. Щоб не поспати на лавці, я б теж поспав на лавці. Sorry? Uh, could you please tell where is the Naporici street? Naporici, you must go back. Right. The ghetto, the ghetto. The prawo. Uh-huh. Correct? Yeah, right. Ah, I, I can yeah. And, uh, and straight. Straight. Yes. Okay, thank you. Thanks. Уявляєш, як самим мешканцям Праги нелегко виходити в центр свого міста і е, кожну хвилину спинятись таким людям, як ми, пояснювати, де яка така та вулиця. Ну так. Ми приїхали сьогодні зранку в Прагу. Значить, Десь з півгодини шукали вулицю на Поріччі. Е, там на номері 8 мало бути інтернет-кафе, але ми припхалися нічорта там. За ствердженням інтернету. Так, за ствердженням інтернету. Але реальність сказала, йдіть ви нафіг звідси, там, там якісь магазики зараз, кебаби продаються, яке таке. Так, це звучить абсурдно, але блін, ми ходили, я не знаю скільки. Ну, десь півгодин реально. Так що ми вирішили ніщебродити в Макдональдс. Я взяв е, чашечку кави, середнє еспресо, і тут мої улюблені великі довгі ложки такі. А мої улюблені розетки. Я окупував уже дві. І заряджаю там акумулятор. Так, і навіть цю ложку я можу дістати Антонові по лобі, якщо треба. А ну давай, давай, давай. Ти Та давай, давай. давай. Бачите, Антоха сам не просився. Так що ми домовились з Онжем. З Онжеєм і маємо зустрітися сьогодні о 2 годині, тобто години через 3-4. Власне, через 3,5 Класно. Тож Піду. давайте слідкуйте далі. Піду зміню шкарпетки. Давай. Привіт з Праги. з вами проект Ukrainian.com. Я Толік, а це Антоха. І сьогодні е, ми. Блін, сьогодні для мене здійснилась в принципі найкласніша річ на цій подорожі. Ми зустрілися з авторами книги Автостопом Дані Паула, яка великою мірою надихнула нас століком на цю подорож. Так, то е, зараз ви можете бачити перед собою авторів цієї книги. Онджей Гейма і е, Штефан Рибар. які написали автостопом до Непалу чеською в 78-му році, яка потім була перекладена російською і яку випадково купив мій батько, і я її прочитав. Ось. Е, Штефан е, тепер працює журналістом, а Онджей е, грає в рок-групі Жгути Пес, е, жовтий собака, і вони дуже класні люди в Чехії. Вони згодились зустрітися з нами столиком і поговорити про те, як автостопилося в 20 років так давно і як це є сьогодні. <laughs> Э, Я э, Ondřej Hejma a это мой друг Štěpán Rybar. No. I my dva pašli v Městě. Z Prahy, městě. I z Prahy v Nepal. My napísali knihu. No. E, eh, Perivočiky urobili no, ta, tak, eh, ruský version no. a Anton i Tolik pačitali. nás našli, našli na internetu. E, потому что у них проект Украинен, такой видеоблог маленький. Так точно. А, очень хороший, мы слышали, также check it out. Uh, <laughs> And, luck, yeah, yeah, yeah. А я очень э, счастлив, что могу сказать и увидеть, что автостоп всегда жив. Thanks you. <laughs> Спасибо. Спасибо вам. А, Ой. Так. які коротше, щойно ми е, поговорили з Онже і Стефаном про автостоп. І знаєте, це просто якось не те, щоб прямо побачити себе в майбутньому, але ну, це якийсь просто погляд, погляд трошки вперед. А, то, що для нас є дійсністю, для них є вже досить далеким минулим і просто той варіант розвитку, що насправді ось таке дуркування, котрим займаємось ми. а Просто, ну, як думає, велика кількість е, соціум безполізняк жорсткий. Насправді це е, дійсно великий крок до чогось серйозного, дорослого і правильного. І це якийсь правильний крок. А то я скажу так, що надалі я буду подорожувати з абсолютною впевненістю в тому, що ну, з нас вийде діло, і що ми ми робимо правильну справу, і в цьому нема нічого поганого, якогось неправильного. Те, що тут це насправді то, як це має бути. Бо. Перед вами інсталяція Прага виснажує. Ходім тусить. Я ж сподіваюся, ти купив найдешевше півгодини? Я ще не купив. Я тільки, По 24. я тільки подивився, куди нам. Далеко? Ні, ну, нам тут пересісти на червону фазу і на качеру. Класно, що і пересядемо. А що роки йдете? Так. Звідти так, 24. 24. 24. 24 доларів. Тебе так нахід дерево по шкірі. Ну, бо так, там цього не мав ні. Ага. Мазли. Ага. Дякую, дякую. Не встать і Передай привіт з чеського метро. Добрий день, метро Чеська. дивися, в Празі що, теж є такі затори в метро? один з чотирьох піднімає. Як на мене, ідея смітників посеред е, платформи метро це дуже класно. Там багато де є? Ну, в Києві і в Мінську таких нема, це точно. Ну, і є в тебе бува, сміття, а що з ним зробити? Це у нас так бояться терористів, походу, да, що не ставляться смітники. Ну, тільки. Мы на этом и будем говорить, правда? Да. Давай ступим до своего суда, нужно говорить. Течь. Течь. А, это херня, никого не возьми. Вся не поместит, конечно. вечора. З вами Антон і проєкт Ukrainian.com. І мене припрягли робити бутерброди з шинкою та сиром. Ось, власне, нарубати масло на кожну хлібину і це все розкласти. А відбувається це все в Ти так шумиш тою тарілкою, що люди взагалі ніс не почують. Це ти сушиш? Ну так. Да. Це все відбувається в студентському гуртожитку в Празі, де нас дуже люб'язно захостив Євген Моїсеєв із Росії. Там уже Леван людина зараз не віддає. А, ну, але Це ти Та я просто помахаю. так. Ну, а люди будуть знати, що ти здесь з нами. Все, ну постав пока назад. Думав, ти захаваш. Ну, да. І відправляємо листівки із е, центральної пошти Праги. Mm. Ось. Що? Кажу людям, що відправляємо листівки із центральної пошти Праги. Наша.